Вход в музей, расположенный на первом этаже исторического здания, бесплатный. А вы спокойно гуляете по залу, рассматриваете старинные монеты, восковые фигуры известных эстонских деятелей в дворянском зале, чьи образы остались на бумажных кронах, бывших в употреблении до введения в Эстонии евро. Перед посетителями вся история эстонских денег. А история эта началась давно, в то время, когда рождалась независимая Эстонская республика. Вначале это была марка, потом крона. В 1992 году введена новая крона с обязательным изображением на купюрах и монетах трех львов-леопардов, слона сошедшись с герба Эстонии сразу при входе привлекает внимание загадочный аппарат, аналогичный тому, что установлен в телебашне. Он также выдает монетку на память. В крестьянском зале представлена коллекция монет евро стран Евросоюза. У каждой из них одна сторона национальная, характеризующая страну, выпускающий монету в оборот, другая сторона единая для всех, изображающая карту Европы. Для Эстонии на реверсе изображение карты страны. Здесь же выставка по вопросу ценовой стабильности, денежной политики и способов осуществления платежей, игры на тему финансовой системы, кредитование, сбережение, обзор истории Банка Эстонии. Для посетителей в зале бывшем хранилище самая подробная информация о степенях защитой банкнот евро и соответствующей брошюрой «Обзор о поступающем в Эстонии золоте», видео и пояснение об изготовлении денег и денежном обращении. Посещение музея можно совместить с полезным мероприятием, обменять эстонскую крону на евро. Именно здесь все еще возможно это сделать. Выставка банкнот и монет не только из Эстонии, а собранных со всего мира привлекают пристальное внимание посетителей, рассматривающих их с неподдельным интересом. Сегодня Банк Эстонии занимает помещение бывшего дворянского банка. Это здание построили в 1904 году по заказу кредитной кассы дворянства Эстонии основанный в 1802 году. Почти весь 19 век Дворянский банк был ведущим финансовым учреждением Ислянской губернии 1796 по 1917 годы. Музей располагается в двух помещениях первого этажа здания бывших залах обслуживания дворянского банка. В первые годы его деятельности использовались два отдельных входа. Дворяне входили в банк через дверь великолепной головной башни. Простой же народ попадал внутрь через располагающую на другой стороне здания дверь в гораздо более скромную башню.